Herkese selamlar dostlar. Ben Emircan ve bugün de sizlerle beraber abi jailbreak'te e, hızlı para kasma metodunu göstereceğim. E, umarım videoyu beğenirseniz beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve bu arada yanımda Elektra ekibi var. Yani Zihni, Yusuf ve Mustafa var. Hoş geldiniz hepiniz. Kanka seste diyebilirsiniz. Şey seste diyebilirsiniz. E, susmalarını söylemiştim de ondan dolayı e, buradan yazıyorlar. Arkadaşlar... Ee, bu videoya abi bir 40-50 like'ınızı bekliyorum. Umarım arkadaşlar like atarsınız. Hepinizi seviyorum. Şimdi e, videomuza devam edelim. Abi ilk önce yapmamız gereken bir bankaya gitmemiz gerekiyor. İlk bir bankadan başlayacağız. Ve arkadaşlar bu arada ekip ile daha fazla video istiyorsanız dediğim gibi abi like atmayı unutmayın. Şöyle FPS moda geçelim. Tron en iyi FPS modda kullanılıyor derken ben şunu bir alabilir miyim? Ee, şöyle arkadaşlar brief case var onu alayım. Kanka vurma vurma. Şöyle brief case aldım. Ee, 1.5k para verdi. Sonra abi gidelim. Şöyle. E, şuradan hemen ilk önce bir bankayı soymamız gerekiyor. Eee... Bunu arkadaşlar çekmemin sebebi şu bazı arkadaşlar demiş ki yani bizde 2x para falan yok demiş yani şey 2 e, kat para alma yok demiş. Ben de o yüzden çekiyorum. Şu an banka kapalı Banka kapalıysa bir gidelim şeye Javel'a gidelim. Javel da kapalı abi. Nereye soyacağız? O zaman bir kuantuma gidelim. Bir kuantuma bakalım bir. Yani arkadaşlar ilk böyle başlan başlangıç şeylerine bakıyorum yani neyle başlayabiliriz diye. Şimdi abi bir tane kuantuma e, görevi var. Onu hemen yapalım. Bir dakika ama. Kanka bir dakika. Ee, bunlar nasıl eşleşecek şimdi? Şunları şöyle yapsam. Şunları da şöyle yapsam. Tamamdır. Açıldı. Gidiyoruz abi. Şuradan gidiyoruz. Buradan gidelim. Evet. Go go go go go. Tamam geldik buraya. Şimdi buranın biraz görevleri sıkıntı. Şöyle ya da dur şöyle. Evet bu da böyle oldu. Sonra şunu da şöyle, şu da şöyle zaten. Ee, bir dakika. Bunu acaba şöyle mi yapmalıyım? Benim kafa şu an gitti yani. Ne yapabilirim ona bakıyorum. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. AB kafam yandı. Yemin ediyorum kafam yandı. Tamam bu böyle eşleşti bu da böyle eşleşti. Hmm. 2. 2'yi nasıl eşleştirebilirim? Bir dakika. Ben 2'yi nasıl eşleştireceğimi bilmiyorum. Ya öf, <laughs> alamadım ben. Ben alamadım yani. Şimdi ben şöyle göstereyim. Ee, ilk önce abi işte power Plantı soyuyorsunuz. Power Plantı soydunuz. Ondan sonra abi çıkıyorsunuz. Power Plantı soyduktan sonra şöyle ben bir arabaya atlayayım. Ben soyamadım ya. Benim IQ'm yetmedi bir tık. Aga enter driver. Hmm. Bu araba niye böyle kendi kendine gidiyor? Heh. İşte arkadaşlar power Plantı soyduğunuzda hızlıca gidiyorsunuz abi. Abi bu araba neden bug'a girdi? Heh. İşte power Plantı soydunuz hemen abi Volcano Base'e gidip bırakıyorsunuz. Şöyle yani Volcano Base'e gidelim hemen bırak bırakmış gibi yapalım. Ondan sonra yapmamız gerekenleri de göstereceğim yine devam edeceğim. Şöyle abi hızlıca gidelim power plant'e. Ya power plant'e diyorum. Ee, Volcano Base'e gidelim. Şöyle abi Volcano Base'i gidiyoruz. Şöyle gidelim. Abo, abo uçtum lan. Heh, şöyle tamam. Buradan abi geliyoruz. Power Plant'e giriyoruz. Power Plant'ten hemen satıyoruz. Sonra çıkıyoruz abi. Sonra ee, şuradan bir şeye bakalım, müzeye bakalım. Hemen müzeye gitmemiz gerekiyor. Power Plant, müze. Ondan sonra e, Jewelry ve bankayı deneyeceğiz. Bu dördünü falan deneyeceğiz. E, bu arada isteyenler arkadaşlar isteğe göre tren de soyabilirsiniz. Tren de yani soyun siz bilirsiniz onu. O kadarına ben karışamam. E, şöyle ben bir çıkayım. Şuradan müzeye çıkalım abi. Ee, Yusuflar da şimdi müzeye gelsin. Ha, ve bu arada arkadaşlar müzede e, arkadaşlarınızı bir arabada toplamaya dikkat edin. Çünkü arkadaşlar bir arabada topladığınızda sizi de asist veriyor. Yani nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Gelin abi şeye müzeye gelin. Oha lan. Karakterime bak yan gidiyor. Ve çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Çıkırım yapmam gerekiyor illa. Baga neyse gençler ben hemen şunu bir halledip geliyorum. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak düzeldi bir çık gir yaptım. Şimdi e, Yusuflar da SUV falan aldı. Onları kullanacağım. Yani ne yapmanız gerektiğinizi falan göstereceğim. Zini burayı soymuş. Ben de şurayı soyayım bari. Hemen şöyle bir soyalım. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar Yusuf yine 31 esprisini yaptı. Ee, bari gülelim de komik sansın. Sıcı sıcı. Şöyle toplayalım. Kapılar açık mı? Evet kapılar açık. Şimdi Mustafa kanka arabadan il. Evet şimdi bakın arabaya biniyorum. Yani ben biniyorum. Şimdi Yusuf da binsin. Abi şimdiki bak şu e, yani bu SUV SUV ile falan arkadaşlarınızı topladığınızda e, şöyle gidiyorsunuz abi. Aynen asist veriyor bir şey diyeceğim bu arada. Heh, tamam düzeldi. Galiba yine o ortadaki bug oldu sandım da olmadı. Şöyle abi gidiyorsunuz. Dediğim gibi e, arkadaşlarınızı bıraktığınızda bayağı bir size para verecek. Ama bak yine yaptı. Şöyle bakın. Ulan çık. Heh. Şimdi şunu bırakalım. Hemen bırakalım. Evet bakın bıraktığımızda e, Robbery Success veriyor ve Şuradan chat'i açamıyorum. Yine o bug oldu. Abi çıldıracağım. ya bu bug olup duruyor. Ya anlamadım abi bu bug neden oluyor. Şöyle yani 640 işte 3x yapın abi bayağı bir veriyor. Yani aa bende düzeldi. Evet gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten arkadaşlar asistlerim falan da yazıyor. Şöyle gidelim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken e, şu olan üf, Hemen gidiyoruz abi. Ee, şey yapacağız. Bankaya gideceğiz ve bankayı soyacağız işte. Bankada neler yapmamız gerektiğini falan göstereceğiz. Şöyle gidelim. Bak yine benim ortaya kilitlendi ya. Hep böyle ortaya kilitleniyor bu. Çok kötü bu bak. Hani bak abi işte. Oluyor abi oluyor. Bak ya. Öf. Çocuk sen neden küfür edersin? Aa bir dakika. <laughs> kartal kaç, kartal kaç. Ben almadım, ben al. Sen almayacağım, sen kendin yürü gel. Evet. Şöyle bakın abi görüyor musunuz bug'ı? <laughs> ters ters sürüyorum ya. Abi çıldıracağım. Yapacağınız oyuna. Evet. Hop. Abi buradan ne yapacağım? Ya ya hayır lan. Ya of, ya. <laughs> Çıldırıyorum. Ya işte geçer oradan bankayı falan soyuyorsunuz. Bankayı da soyduktan sonra ee, bir de Javelver'i soyuyorsunuz ve zaten olmuş oluyor. Fakat ben bu lanet olası bug'dan dolayı hiçbir şeyi size adam akıllı gösteremedim. Kusura bakmayın o yüzden. Jailbreak'in bug'ı öldürecek abi bizi ya. Vallahi billahi bak. Şu an mesela ortaya kilitlenmedi. Dur bir dakika ben settings'ten şey kapalı zaten. Şöyle bir gidelim yeniden. Hemen hızlıca gidelim. Bir de bu araba böyle ekran yakınlaşıp geliyor falan. Kanka bilmiyorum. Şöyle abi geldik. Ve şu an bug düzeldi aslında. Kanka biriniz bana kapıyı açabilir mi? Yusuf <laughs> hile tabii. Yusuf hemen açıyor kapıyı gördüğünüz gibi. Şöyle atlayalım. Gidelim. Bankamızı soyalım. Ee, şuradan. Tamamdır. Geldik abi. Şimdi hemen soyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi soyma ekranı böyle. Ya vurma vurma Mustafa yapma. <laughs> Yusuf hile aram ya. Arkadaşlar görüyorsunuz e, her like bu arada Yusuf'a bir tane tokat. Hile kullanmasına tokat. Hadi bakayım Yusuf hileci onları. Ya abi vuruyorsunuz benim canım gidiyor. Benim canım gidiyor. Vurmayın. Şöyle abi şimdi para gelsin. Hemen abi alalım sonra gidelim. Bekliyoruz şu an paranın gelmesine. 4500 geliyor. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu e, Duffel Pig'i olanlar daha fazla kazanacak. Ama mesela Duffel Pig'iniz yoksa yani yine de güzel bir miktar kazanırsınız bu benim verdiğim metotlarla. Şöyle abi. Kanka Duffel Pig. iPhone. Bu arada e, biri abone oldu mu arkadan ses geliyor. Şu an artık videoları OBS'den falan çekmeye başladım. Arkadan biri abone oldu mu ses geliyor. <laughs> Şu ana kadar e, video çekmeye çalışırken iki kişi abone oldu ve iki tane abone sesi geldi. Abone olanlara da buradan teşekkür ediyorum. Şöyle abi e, gidelim yine pembiş arabamıza atlayalım. Zihni zaten öldü. Boş verin zihni. Zehne öldü. Şöyle abi bir şuraya bakalım. Bak kime yakınlaşıyor falan böyle arada sırada yakınlaşıyor. Şu an abi işte Jewel kapalı. Ee, Jewel'ı biraz bekliyorsunuz. Arkadaşlar Jewel açılana kadar mesela gidip başka yerleri soyabilirsiniz. Mesela nereyi? Atla kanka. Şimdi abi gidelim. Emote'yi falan öldürme ya. Niye öldürün oğlum adamları? Şimdi mesela gidelim. E, Jewel çıktıyken arkadaşlar gidip mesela bir daha müze soyabilirsiniz. Ya da ne bileyim e, tren falan soyabilirsiniz. E, şöyle gidelim biz bir daha deneyelim. Şöyle zıplayacağız ve bu arada yine baka girdim. Hop şöyle dönelim. Hop uçalım. Lan uçamadım. Uçamadım. Uçamadım cidden mi ya? Ya cidden mi ya? Arabanın tam da baka gireceğiz. Hayır hayır X'e basma bak. Ya abi neden böyle oluyor? Evet uçtum uçtum Uçtum. Hop hop hop hop. Evet geldim. Ama abi bakın bug'ı görüyorsunuz. Bug'ı görüyorsunuz abi. Bu arabayı binip çıkarken düzelmiyor mu? Abi düzelmiyor cidden çıldıracağım ya. Yusuf. Kanka sen bunun tepesine falan çıkartabiliyor musun beni? Aa dur düzeldi mi? Dur dur yön verdim yön verdim. Yön verdim karakterime. karakterime yön verdim ve yaptım. Oh yeah. Şöyle gidelim. 7 ve 8 oldu. Tamam. Şimdi kanka biriniz kapıyı açsın. Açtı mı? Tamam. Şimdi kanka arabaya biniyorum. Binin abi binin. Binecek daha varsa gelsin binsin. Zihni sen de bin. Tamamdır. Evet araba... Yusuf sen mi bozdun abi arabayı? Heh binin. Tamam. Şimdi abi bunları bıraktıktan sonra da işte bir tane de e, Javelver'i soyabilirsiniz. Onu ben videoda göstermeyeceğim. İşte yapabilirsiniz aga böyle. Zihnide de hile var zaten. <laughs> Herkes hile abi. Ne gelen hile açıyor. Şöyle şunu kapatalım. Şöyle gidelim. Hadi. Hadi. Evet. Tamam. Tamamdır. Evet. Her like abi hileleri tokat vardı. Cidden hileleri tokat. Şöyle kapıyı <laughs> açalım. ee, bırakalım. Gördüğünüz gibi abi 86k kazandım. Yani bakın böyle arkadaşlarınızla falan toplanıp e, onların asistini de aldığınızda baya para kazanmış oluyorsunuz. Gençler e, bu videonun da burada sonuna gelelim. E, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler, günler. E, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıdan abi Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Elektriğe. Hepinizi bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. back of a toilet. Walk with the block I a fucker revolver. Throw a boy out with his every place talking. I do what I want around.